上一集我分享过了为于苏戴的 c cos，今天我再次和大家分享我在 c cos 享用不同的美食和我个人强力推荐的美食。 Thank you.